我说时间，你慢些走。有些往事它在心头。当我最后跟月挥挥手。 <laughs> 小乖，然后他的衣服特别脏啊，这衣服脏的不得了。我们早上要帮他把这衣服都洗干净，然后才能放在洗衣机里洗。小东西。 虽然是个女孩子，她但是像个男孩子一样到处爬呀，然后在地上滚啊。脏成啥样子了？爸爸洗了妈半个小时还没洗好。你在那边坐着，坐着爸爸。快点。啊。你走不走？快走，爸爸在上洗手间。你走，走，快走，出去。出去，对，把门关上，把门带上。 那不要敲了啊！关上，关上！哎呀，走！爸爸上洗手间，你再看我怎么上嘛？流氓啊你是！快点走走走！你不能看，你上洗手间我从来不看，走！开呀！你要干嘛？ 快去玩你手机去，快去，快去拍相去。爸爸来。爸爸上完洗手间就来，走走走。走，走不走？不哎呀，太难了，太难了。嗯。爸我不能单独做一件事，洗个衣服。哎。 不敢，洗个又方便的啦。早上起来就拉粑粑呀，搞这搞那，穿衣服啊，现在还带他出去吃东西，自己做饭估计还边上会闹得不行。来，手别动啊！来，好好吃。好了好了好了好了。嘿，我给你拿。啊，烫，等一会儿，等。一会儿。 但是媳妇她要去上班，然后我一个人在家带宝宝，真的是深有体会啊，太艰难了。在家里忙完事了，洗完衣服了，搞完卫生了，现在跟宝宝一起出来吃个早餐，等一下带到公园去走一走，然后再回来做饭吃了。这是我跟宝宝两个人的一天，先吃早餐，等下回家还买菜做饭。 新发寺快九毛八，油麦菜的快九毛八，水塘菜的快九毛八。啊？去不了喽。要从正门走。正门啊？啊。正门？在哪边啊？正门在那后面，从这条路下去，一直绕到后面去。哦。就那个公，社康那里。哦，是哦，那个地方。 太远了那个地方，对，这里进不了。下来吗？你等一下，等等等，我来接你。等等等等等，别动。